Aku bahagia dan bersyukur karena waktu yang kupunya lebih dari cukup untuk kebutuhanku. Terima kasih wahai Sang Pencipta atas keberlimpahan yang terus mengalir di segala sisi dalam kehidupanku. Aku sangat sejahtera dan aku mensyukuri keadaan ini keberlimpahan dan kesejahteraan senantiasa melekat padaku dan aku melekat padanya. Aku sangat bahagia saat ini karena hal yang baik dan positif terus terjadi dalam kehidupanku. Setiap hari, entah bagaimana caranya, aku selalu lebih baik dan lebih baik. Aku memiliki hati bersyukur yang terus menarik apapun yang kuidamkan. Aku tahu bahwa aku layak sejahtera dalam apa saja yang kulakukan. Syukurku bertambah seiring hal baik yang datang padaku sebagai rahmat Sang Kuasa biasa, dan aku menikmati perjalanan di planet ini dengan penuh gairah. Aku dikelilingi cinta dan kebahagiaan dimanapun aku berada. Aku sejahtera, aku kreatif, aku makhluk yang inovatif. aku menghapus semua kebiasaan buruk dalam hidupku, dan aku ciptakan kebiasaan yang lebih positif. Aku memulai hariku dengan perasaan syukur atas kegembiraan dan kebahagiaan yang menantiku. Aku bahagia. Aku memiliki segala yang ku mau Aku mencintai diriku. Aku mencintai semua orang.